असलकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनजुरात की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग YouTube में दस हज़ार रुपये कैसे हासिल कर सकते हैं सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में गूगल डॉट कॉम को ओपन कर लेना है इस तरह आकर आपने सिर्फ ये सर्च करना है वाई टी मॉन्स्टर इसके बाद यहाँ पर आपने आकर वाई टी मॉन्स्टर फ्री पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपने साइन अप पे क्लिक करना अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ है तो अब यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है जो आप करना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है सॉरी यहाँ पे पासवर्ड शायद गलत है इसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड करनी है अब यहाँ पर आपने साइन मी अप पे क्लिक करना है अब ये मुझे ईमेल में पासवर्ड मुहैया कर देगा ये देखिए यहाँ पे मुझे पर पता अब मैं यहाँ पे एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास एक्टिव हो गया है इसके बाद यहाँ पे मैं इसे लॉग इन करता हूँ जैसे ही मैं इस पर लॉग इन करूँगा तो मुझे इस पर फ्री वन थाउजेंड क्रेडिट हासिल हो जाते हैं अब मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताता हूँ इधर अब मुझे यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपने पचास टास्क मुकम्मल करूँ इनके मुझे पचास वीडियो देखने पड़ेंगी उससे मुझे डेली का फाइव हंड्रेड क्रेडिट हासिल होगा अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अब इसके व्यूज कैसे हासिल करने हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट को बढ़ाना होगा यहाँ मैं क्लाइंट पे जाता हूँ उसके बाद यहाँ पे open three point zero zero two beta पे जाता हूँ उसके बाद यहाँ पर ये देखें मेरे पास सिक्स हंड्रेड क्रेडिट आ चुके हैं कि मैंने फाइव हंड्रेड वहाँ से हासिल किए थे इसके अलावा यहाँ पर वीडियो ऑप्टिमाइज़र में जाऊँगा मैं यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज वीडियो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं अपने ही चैनल की कोई एक वीडियो उठाकर इधर दे देता हूँ ये मेरा चैनल का यू है उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर ये मेरी अपनी खुद की वीडियो है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ यू को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट इसका जो कीवर्ड है वो मेरे नाम का ही है उसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर लेता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर अफिलिएट पे आता हूँ यहाँ पे मुझे रेफरल भी मिल सकते हैं मैं रेफर करके भी इन्हें मुझे यानी कि इस लिंक पे आप मुझे रेफर भी कर सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ पे कम्युनिटी पे आ जाता हूँ इस पर हमें फ्री में और भी क्रेडिट हासिल हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं प्रमोशन में जाता हूँ और यहाँ पे ये जो टास्क ये मुझे शो कर रहा है मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो मुझे उसके हिसाब से जो ये मिलते रहते हैं क्रेडिट तो यहाँ पे मैं अपलोड ऑन यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी वही वीडियो का लिंक दे देता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सबमिट करता हूँ उसके बाद मैं दोबारा डैशबोर्ड में चला जाता हूँ तो वो क्रेडिट जो मैंने हासिल किए हैं वो मुझे यहाँ पर भी मिल जाएंगे और मुझे टोटल 2500 क्रेडिट मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अलावा यहाँ पे मैं 50 यूज दूंगा तो ये मुझे यहाँ पर भी क्रेडिट मिल जाएंगे इसके अलावा मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक्सचेंज में आ जाता हूँ यानी कि अगर मैं किसी को सब्सक्राइब करता हूँ और एक को सब्सक्राइब करता हूँ तो मुझे 25 क्रेडिट एक सब्सक्राइबर के मिलते हैं अगर मैं किसी को व्यूज़ देता हूँ तो उसने अपने व्यूज़ पे सेकंड से डिसाइड किए हुए होते हैं कि उसके हिसाब से हमें व्यूज़ मिलना शुरू हो जाए अब मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर पे क्लिक करता हूँ तो यानी कि किसी को सब्सक्राइब करने पर मुझे 25 क्रेडिट मिलते हैं यहाँ पे मैं सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं सब्सक्राइब करूँगा बैठ जाऊंगा और इसे वेरीफाई करूंगा और दोबारा डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने पे 25 क्रेडिट मिल गया है अब मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा क्लाइंट पे जाता हूँ और 50 वीडियो को व्यूज देता हूँ मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अब यहाँ पे मैं ऑटो ही व्यूज देता रहूँगा और यहाँ पर मुझे जो ये देखें इसने सौ सेकेंड का ये लगाया हुआ था यानी कि अपनी वीडियो को सौ सेकेंड तक चलाया हुआ था इसका मतलब मैं इसकी सौ सेकेंड की वीडियो देखूँगा तो मुझे दस क्रेडिट फ्री में हासिल हो जाएंगे अगर इसने नब्बे सेकेंड की वीडियो लगाई तो मुझे नौ क्रेडिट हासिल हो जाएंगे जितने ही हम सेकेंड की यहाँ पर वीडियो लगाते हैं हमारे क्रेडिट उतने ही खर्च होते हैं ये ऑटोमेटिक पूरी दुनिया में कहीं से भी हमें भी मिल जाते क्योंकि इस वक्त सतारह हज़ार सात सौ बाईस यूज़र ऑनलाइन हैं जो कि क्रेडिट हासिल भी कर रहे हैं और क्रेडिट खर्च भी कर रहे हैं उनके उनके बदले वक्त चेंज कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें थैंक फॉर वॉच अल्लाह हाफिज